La cruda y pura realidad. Steven Yoelo. A veces, niños como yo, jugamos como no hubiera un mañana, pero no nos damos cuenta que la ropa que usamos está sucia. Steven, asomar hasta mañana. Carajo, amigos. Ahora mi mami se va a enojar. Se va a enojar. Hola, hijo. Hola, madre. ¿Te ensuciaste la ropa? Sí, es que con mis amigos jugamos carnaval y... Me ensucié. Oh, mami, no me pegues, no me pegues. Descuida. Pasa tu ropa para lavar. Venga, hijo, ya está limpio tu camiseta. Gracias, madre. Eres la mejor. Si quieres, anda a jugar con tus amigos. No importa si te ensucias otra vez. ¿En serio? ¡Wow! Eres la mejor madre del mundo. Te quiero mucho. Yo también, hijo. Nos vemos más tarde. Que te diviertas. amigos. Quiero que limpies esa ropa, no me dejas limpiar. ¿Y cómo quieres que limpie? Con el agua de la lluvia, pues. Pero madre, aquí tenemos una lavadora. Limpias afuera y punto. Oye, ¿dónde sacas tantos chacretazos Eso no importa, mamá! frío. <laughs> Ay, hace frío, ese frío, ese frío, ese frío, ese frío. Me golpeé. <laughs>